presupuesto para el servicio Catalingune. hemen gaude LGTB kolektiboak eta Katalin Gorriko ba, lankide batzuk, e, inaira, etorri gara, eta ikatza utzi diogu, ba, Orain dik ezakigulako zegertatuko den zerbitzuarekin e, batean eta nola jarraituko duen, e, zenbat profesionalen diren eta nola izango den arreta eta horregatik gaur hemen gaude inairi ikatza ekartzeko. <laughs>